Sag mal, Fiete, ja. was steht denn heute auf dem Programm? Seniorentanz. Ach, schon wieder Seniorentanz? Scheiße. Ja. Diesmal musst du aber ran. Wieso immer ich? Weil du der Kleinere bist. Los, Na komm jo. an. Okay. Aber oh. nur noch einmal. Nächste Woche ist ja Urlaub, oder? Ich glaube schon. Gut. Jungs, jetzt wird's aber Zeit. Wir sitzen hier schon bald zwei Stunden. Wir sind ja da. Ja. ja. ja. Oh. Dann seid ihr wahrscheinlich schon bereit. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. Bye.